歌っとどる大食いアイドルま、まゆきゅんきゅんまやじことまいなじきです今日は名古屋にあるステーキハウスインディアンズさんの名駅南店にやってきましたこちらでは、えっと、肉バカバトルという3ポンドのステーキとさらに同じような山盛りライス30分以内に食べれば無料になるという素敵なチャレンジがあるのでやってまいりました がレアなのでこれちょっとずつねお好みに焼きながら食べていきたいと思います結構すごいですよねお肉もそうなんですけどご飯が結構すごいです顔より顔と同じぐらいかな <laughs> ありますそれとあとサラダバーで取ってきたサラダとあと大根おろしも食べ放題みたいなのでこれも食べたいと思います 30分間チャレンジいただきますでは行きますはいよーいスタートよしいただきますはいまずお肉からすごい表はカリと中はまだちょっと すごい柔らかいレアに焼かれてます美味しいうん、でまた違う種類のちょっと大根おろしと一緒に食べようかな ちゃいいケーキソースもうあなも食べます。 あるからめっちゃ健康的うんうん どうしよう乗せてどうしようかな点検フィニッシュなんか味変いろいろあるけどステーキソースが美味しいからステーキソースいい感じです美味しい Thank <laughs> you. こんだ海賊を 醤油ってあったりしますありがとうございますん最高ですよねあ、違ったわさびあー、わさびおろし醤油美味しい 呵呵呵。 すぎる。 れ最高ですわさびおろし醤油でか美味しい 生卵もらっていいですかつもらっていいですかはいはいお肉は全部食べ終わりましためちゃくちゃ柔らかくて本当に美味しいですでちゃんと表面めちゃくちゃカニと炙られて焼かれてるので食感の違いもあってめっちゃ美味しかった、幸せ でもご飯がね結構まだまだ半分以上あるので卵もらいます たので美味しそう TKG 美味しそうだうんさっきまでここにお肉バウンドして食べてたかな肉汁が あの染み込んだお肉の美味しいお肉の美味しいお肉汁がついた美味しいご飯だから余計美味しいこれはね 何かというと肉汁 PKG です美味しい <laughs> あご飯ついたしょうもないこと言ってたな 哼 <laughs> 哼 卵3つ追加でもらってもいいですか美味しい 肉汁のケーキ味美味しすぎて卵ふ増やしちゃいました贅沢にあとねこれやってみたいこのステーキソースが美味しすぎたのでこれの TKG をやっちゃおううん なんかお肉にもあってなんかちょうどご飯のしくなる味だからめっちゃ合います いちょよしよいしょ ありがとうございますやったー。大成功しましたきっと美味しかったですちゃんと時間も残ってよかったありがとうございますいいんですかお題タダであいいですよやったごちそうさまでしたいやすごい